ናፍቆት ፍቅሩ ለሆነ ሰው ቀና ሆኖ ያጎዳና ያገናኘ ያለሰለሲ በየቲ ያለሰለሲ በየቲ ያለሰለሲ በየቲ ውፊነ ቀቢነብ gaara miila kooti shan taate na dura yaati mamma gallaniya kooti yaana sallasii bayeti yaana sallasii bayeeti yaana sallasii bayeeti ufinna qabiina beeti. يا نزل زيبيتي يا نزل زيبيتي يا نزل زيبيتي وفينا كبينا بيتي يا زلالي يا زلالي بيا توزيني مناكي كراني ولالي ننطفان يا نهانسي لالي يا نزل زي بيتي يا نزل زي بيتي يا نزل زي بيتي وفي النكبين بيتي Yalo leko, yalo leko, yalo leko. voy a Gardan sakala, gardan sakala Bolo flanche da garako Si arko ta te rako Ijabona wala, ijabona wala Si tan rama ya alati Si tobi ya hundra marmara Koyan intallee bisi qalbee ko. በትዝታ ለሚጓዝ ናፍቆት ፍቅሩን ለሆነ ሰው ቀና ሆኖ ያጎዳና ያገናኘን